ылдамдыктын убакытка көз карандылыгынын графигин колдонуп бир калыпта ылдамдатылган кыймыл менен нерсенин кыймылынын формуласын алабыз графиктен кичинеке а кесиндисин тандап а жана б чекиттеринен убакыт огуна перпендикулярларды түшүрөбүз эгерде дельта т убакыт аралыгы кичине болсо анда ылдамдык бул убакыт аралыгында өзгөрүүсүз калышы мүмкүн ал эми абсд фигурасынын аянты дельта т убакытындагы жылыш проекциясына барабар сиз бүт OABS формасын тилкелерге бөлсөңүз болот анын аянты бардык тилкелердин аянттарынын суммасына барабар демек т убакыттагы нерсенин жылышынын проекциясы трапециянын аянтына барабар OA кесиндиси баштапкы ылдамдыктын проекциясына барабар BS кесиндиси т убактындагы ылдамдыкка ал эми OC кесиндиси т убактысына барабар эгерде биз убакыттын каалаган моментиндеги ылдамдыктын проекциясынын формуласын колдонсок анда биз жылышуунун проекциясын алабыз